Hola amigos, seguidores del canal Audiovisuales de Apujarguarazo. Hoy voy a interpretar un fragmento musical de nuestra santa tierra de Ayacucho. Y no se olviden suscribirse al canal para más novedades.